já sei o que queres, eu já sei o que queres. Yeah, yeah. Hoje à noite queres que te explore só assim. Beijo após beijo, bem gostoso, yeah baby, so crazy. it's so crazy. Yeah, yeah. Pus-me água na boca com isso de cota, esconder teu corpinho. A Vitória me disse um segredo, mas eu sei ficar caladinho. Sou um besta na cama, senhor lá na rua, e é sou bem fingido. Gostas que sou atrevido, gostas que sou atrevido, yeah, yeah. Quando te toco, ficas crazy. Queres que te exploro bem, baby? Quando te toco, ficas crazy. Quando te toco, ficas. Hoje à noite queres que te explore só assim. Beijo após beijo, beijo. so crazy, so crazy. Hoje à noite queres que te explore só assim. Beijo após beijo, bem gostoso, yeah, é baby. So crazy, it's so crazy, so crazy. Yeah, yeah. Tô aqui pra te dar mil prazeres, eu sei o que queres de mim. Hoje é tudo pra ti, eu não sou outro I cabeça, eu dou-te massagens, começa a play. Tu já sabes que eu sei. Vou pra baixo além, olhos rolando, não paro. Coxa macia, bem boa, não largo. Queres me trancar a cabeça, não falo. E arranhas, me chamas pra evitar o bem, bem. Mil posições, a noite é longa. Beijo após beijo, bem gostoso, yeah baby So crazy It's so crazy, so crazy